баршаңызға сәлем біз бүгін сіздермен өлшем бірліктер тақырыбына тоқталым жасайтын боламыз яғни бүгінгі сабағымыз өлшем бірліктерге сандарды дәрежемен жазуға нақты сандарды келтіріп жазуға байланысты есептерге тоқталатын боламыз жақсы олай болса біз бастаймыз барлықтарыңыз керекті мәліметтеріңізді өздеріңізге жүктеп отырыңыздар әрине бұл видеоны көрмей тұрып біздің каналға тіркелуді ұмытпаңыз үшін физика пәні бойынша қолымыздан келгенше көмекші құрал болуға дайын ютуб каналымыз сіздердің әрбір лайктарыңыз сіздердің әрбір тіркелулеріңіз біз үшін осы біз келесі видео шығаруымызға мүмкіндік береді жақсы кеттік олай бірінші сұрақ берілген шаманы метрге айналдырыңыз дейді мысалы қараңыз 4 сантиметрді неге айналдырамыз метрге айналдыруымыз демек біз білеміз бір сантиметр бұл нөл бүтін жүзден бір метрге тең демек төрт сантиметр дегеніміз бұл неге тең болады екен яғни қараңыздар төртті көбейтеміз нөл бүтін жүзден бірге нөл бүтін жүзден бірге сол кезде нөл бүтін жүзден төрт метр деген шығады екен бірінші жауабымыз осы көбейттік ал енді бірінші жауап міне с болады одан кейін бұны біз дәреже түрінде жазуымызға болады қалай жазсақ болады мына төрт көбейту онның минус екі дәрежесін метр деп аламыз себебі бір екі түр жазсақ төрттің өзі болады иә нақты сан болады сол кезде біз былай аламыз екінші жауабымыз ондай бізде бар иә одан кейін біз тағы да қалай жазуымызға болады мысалы осы жауапты біз былай жазсақ та болады міне қараңыздар ә, қырық көбейту онның минус екі дәрежесі жоқ минус екі емес минус үш иә метр деп жазсақ болады себебі минус үш пен нөлді қысқартсақ төрт көбейту онның минус екі дәрежесі метр шығады ғой демек қараңыздар бізде мына жауапта бола алады деген сөз түсінікті болды деп ойлаймын ары қарай кеттік берілген шаманы метр кубқа айналдырыңыз яғни литрді метр кубқа айналдыруымыз керек осы жерді айтып кетейік бір литр бізде бір дециметр кубқа тең ал бір дециметр кубымыз бір көбейту онның деци деген минус бір дәрежесі оны не істейміз кубтаймыз сол кезде бір көбейту онның минус үш дәрежесі метр кубқа тең енді қараңыздар бізде бұл жерде қандай ережені қолдандық математикада 10-ның ә, n дәрежесі және m дәрежесі деген бар сол кезде 10 n көбейту m деген ережені қолдандық деген сөз нәтижесінде бізде мынандай бір не шықты иә бірақ бізде 450 литр 1 литр емес демек мен 1-дің орнына иә 450-ді қойсам болды деген сөз сол кезде 450 көбейту 10-ның 3 дәрежесі метр куб бола алады немесе мынау бірінші жауабымыз шықты екінші жауап қырық төрт жүз елу деп жазып алайын бірінші сіздерге түсініктірек болсын минус үш дәрежесі мынау минус үш пен нөлді қысқартсам қырық бес көбейту онның минус екі дәрежесі метр куб болады деген сөз міне мынау екінші жауап немесе үшінші жауап нөл бүтін мынау минус екі дегенді мен бүйтіп жазсам болады міне иә. қырық бес көбейту нөл бүтін жүзден екі ғой то есть жүзден бір иә өйткені минус екі дәрежесі сол кезде бір екі түр жылжиды нөл қырық бес метр куб десем де болады екен немесе келесі есеп берілген шаманы метр кубқа айналдырамыз міне қараңыз сантиметр кубты метр кубқа айналдырамыз олай болса біз не істейміз жаңағы айтқан ереже бойынша енді жүз сексен көбейту сантиметріміз бізде мына қараңыздар нөл бүтін жүзден бірге тең қой ол оның минус екі дәрежесі оның минус екі дәрежесін не істеймін мен кубтаймын сол кезде жүз сексеннің өзі тұра береді иә оны көбейтемін онның минус 6 дәрежесі 3-ке көбейткен кезде метр куб болады деген сөз демек немесе бірінші жауап иә екінші жауабым 18 көбейту 10-ның минус 5 дәрежесі метр куб десем де болады себебі 0 мен 6-ны қысқартып жібердім Арғары кеттік келесі берілген шаманы метр кубқа айналдырып жазыңыз мысалы мына бір шама берілді оны метр кубқа айналдыруым керек ол үшін мен не істеймін жаңа айтқанымыздай бірінші нөл бүтін жүзден он сегіз дециметр деген сөз көбейту онның дици минус бір дәрежесі болса оны не істеймін мен кубтаймын сол кезде нөл бүтін жүзден он сегіз көбейту онның минус үш дәрежесі метр кубқа тең болады міне бірінші жауап бұндай жауап бізде бар ма бұндай жауап бізде бар бірінші жауабымыз екінші жауап тағы да мына жерде бірнеше жауап болып тұр ғой мен бұл қараңыздар нөл бүтін жүзден он сегіз көбейту онның минус үш дәрежесі метр куб дегенді қалай жазсам болады міне мына бір түр екі түр жазсам он сегіз болады көбейту онның минус үші көбейту екі түр жазсам онның минус екі дәрежесі бұл деген сөз көбейткен кезде дәрежелер қосылады нәтижесінде 18 көбейту 10-ның минус 5 дәрежесі метр куб болады деген сөз мынау екінші жауап яғни иә осы болады сөз тағы да қалай жазуымызға болады бұны тағы да қалай жазсақ болады мысалы минус төрт дәрежеге келтірейік айталық минус 4 дәрежеге келтіру үшін 0 бүтін 118, көбейті 10-ның минус 3 дәрежесі метр куб болды ғой осыны түрлендірген кезде мына минус 3 бір өтір жылжытатын болсам 1 бүтін оннан сегіз көбейту 10-ның минус 3-і және бір өтір жылжыттым демек 10-ның минус 1-і бұл деген сөз көбейткен кезде дәрежелер қосылады яғни бізде мынандай бір ережеміз бар да 10-ның n дәрежесі көбейту 10-ның m дәрежесі бұл оның иә мына жерде сандарды біз n көбейту m қосу деп аламыз да мына ереже бойынша аламыз өйткені дәрежелер не істейді қосылады көбейту болған сол үшін мынау жерде бір бүтін оннан сегіз көбейту онның минус үшке минус бірді қоссам минус төрт метр демек келесі жауап с болады деген сөз түсіндіре алдық па ары қарай кеттік жиырма сегізінші есеп берілген шаманы метр кубқа айналдырамыз демек мына бір шаманы метр кубқа айналдыруымыз керек ол үшін нөл бүтін жүзден елу екіні жазамыз көбейту километр деген мың метр бар бір километрде иә мың метр деген сөз онның үш дәрежесі үш нөл болғандықтан солай жазамыз оны не істейміз кубтаймыз сол кезде нөл елу екі көбейту онның жаңағы ереже бойынша мына екеуі көбейткен кезде үшке үшті көбейтсек тоғыз тоғыз дәрежесі метр куб болады мына жауап шықты ондай жауап бізде бар ма қарап көрейік нөл елу екі міне шықты иә ал енді біз бұны ә, тағы да түрлендіріп жазсақ болады иә қалай жазуға болады мысалы нөл бүтін елу екі көбейту онның тоғыз дәрежесін мен былай жазсам болады қараңыздар бір екі түр жылжытамын сол кезде сол кезде елу екі көбейту онның тоғыз дәрежесі көбейтеміз онның екі түр жылжысам минус екі дәрежесі минус пен плюс қысқарады елу екі көбейту онның тоғыздан екіні азайтатын болсақ ол жеті дәрежесі метр ондай жауап бізде бар ма қарайық Ә, ондай жауап бізде жоқ екен бірақ бізде қалай берілген мына бір а жауабын белгілесек болады себебі бір үтір артқа қарай беретін болсақ оны неше болады сегіз болады деген сөз да түсіндіре алдық ал енді ары қарай кеттік тағы да бізде осыған бір вариант екі вариант үшінші вариантты табайық үшінші вариант он сан болу керек міндетті түрде үшінші вариант яғни қараңыздар бізде мына бір бит жазсақ бола ма нөл бүтін нөл елу екі көбейту онның он дәрежесі бұны біз нөл бүтін жүзден елу екі көбейту онның тоғыз дәрежесі метр куб деп жаза аламыз неге өйткені мына бір нөлмен онды қысқартсақ тоғыз қалады мынау біздің негізгі бірінші жобамыз демек д да бола алады деген сөз ары қарай кеттік берілген шаманы метр кубқа айналдырыңыз дейді яғни метр кубқа айналдыруымыз керек демек мына жерде кубы түсіп қалған ғой мына кубымыз бар иә осы миллиметр кубты метр кубқа айналдырамыз демек қараңыздар э, алты жүз елу көбейту онның миллиметр онның минус үші оны не істейміз кубтаймыз сол кезде алты жүз елу көбейту онның минус тоғыз метр куб демек екінші жағдаятын қарастырамыз бізде осындай вариант бар ма ондай вариант жоқ екен бізде барлығы алты бүтін оннан бес иә олай болса алты жүз елу көбейту онның минус тоғыз дәрежесі болып тұр ғой біз бұны үтір жылжытамыз бір екі үтір жылжытамыз иә солай жылжытсақ бола ма болады демек қараңыздар бізде алты бүтін оннан бес көбейту онның неше дәрежесі десек болады екі түр жылжыды ғой дұрыс па артқа қарай екі түр жылжыды яғни жүзге бөлдік деген сөз нәтижесінде нәтижесінде біз неше деп аламыз минус тоғыз болса минус тоғыздан минус екіні алып тастасақ неше болады минус жеті метр куб деп мына жерде варианттар қате кеткен екен ше мынандай мына жерлерде қарайтын болсақ болу керек жаңағы қолмен тергенбіз сәл не яғни осылай қалтырамыз түсіндіре алдық па ары қарай кеттік берілген шаманы метр кубқа айналдырдық жаңа айттық 28 литр 28 литрді біз ә, метр кубқа айналдыруымыз керек ол үшін біз не істейміз әрине ол үшін біз ә, жаңа айтқанымыздай 28-ді көбейтеміз 10-ның ә, минус 3 дәрежесі метр күпайын. Ну, Себебі 1 литр, 1 литр бізде 1 дециметр күпқа дейін. Ал 1 дециметр күбіміз тең болады 1 көбейті 10-ның минус 3 дәрежесі метр күпқа дейін нәтижесінде қараңыздар бірдің орнына біз 28-ді жаза саламыз сол кезде 28 көбейту минус 3 дәрежесі метр куб деген болады бірінші жауап немесе осы 28-ді мыңға бөлеміз минус 3 деген сөз мыңға бөл деген сөз түсіндіре па мыңға бөл деген сөз демек 28 иә қараңыздар бөлінген мың деген сөз да бұл нәтижесінде э, бір екі үш түршеде нөл бүтін нөл жиырма сегіз метр куб деуге болады келесі жауап иә. ал тағы да бізде жауап бар ма осыған ұқсас келтіріп көрейік мысалы қараңыздар э, біз былай жазсақ бола ма мынау жиырма сегіз көбейту онның минус үш дәрежесі дедік қой солай ма осыған байланысты біз бұны тағы да қандай түрде жазсақ болады мысалы қараңыздар екіде сегіз көбейту онның минус екі дәрежесі метр куб деп жазсақ болады неге қазір осыны 28 көбейту онның минус екі дәрежесі көбейту бір өте жылжиды онның минус бір иә бұл 28 көбейту онның минус үш дәрежесі метр кубқа тең да демек демек мына жауапта болады деген сөз ары қарай кеттік келесі берілген массаның өлшем бірлігін килограммға айналдырыңыз дейді 25 миллиграмм неше килограммға тең болады демек бұған біз қалай тоқталамыз қараңыздар былай түсіндірме жасайықшы бір тонна мың килограмм бұл деген сөз онның үш дәрежесі килограмм деп жазсақ болады ал бір грамм бұл нөл бүтін мыңнан бір килограммға тең бұны біз онның минус үш дәрежесі килограмм десек болады ал бір миллиграмм дейтін болсақ бұл миллионнан бір бір екі үш төрт бес бір килограмм немесе онның минус алты дәрежесі килограмм дейміз мына жерде миллиграмм болып тұр яғни 25 көбейту оның минус 6 дәрежесі килограмм десек болады деген сөз ондай жауап бізде бар ма демек бар екен бірдің орнына мен не жаза саламын мына жерде 25 жазамын да ә, одан кейін одан кейін бізде бұны тағы да түрлендіріп жазуға болады қалай түрлендіріп жазсақ болады ә, мына жерде қарайтын болсаңыздар мына жерде қарайтын болсаңыздар так басқа варианттар келмейді иә себебі басқа варианттарды қарайтын болсақ ешқайсысы тура келмейді демек тек қана бір ғана вариант болады деген сөз келесі есеп қараңыздар берілген санды стандарт түрде жазыңыз мына санды стандарт түрде жаз деген сөз ә, үтір санаймыз бір бір екі үш төрт бес алты жеті сегіз тоғыз он он бір он екі он үш он төрт он бес он алты иә он алты демек бұны біз қайтып жазамыз тоғыз мың жеті жүз тоқсан тоғыз көбейту оның он жеті дәрежесі деп жазсақ болады ондай бізде вариант жоқ демек тағы да артқа қарай жылжытамыз бір екі үш жылжытатын болсақ тоғызда жеті жүз тоқсан тоғыз көбейту онның неше дәрежесі он жетіге үшті қосамыз он жетіге үшті қоссақ жиырма дәрежесі болады деген сөз мынау бірінші жауап ондай жауап бізде бар с болады немесе немесе біз бір үтір артқа қарай жылжытатын болсақ тоқсан жетіде 99 десек 20-дан бір нөлді азайтамыз оның 19 дәрежесі болады яғни үтір жылжытамыз да санаймыз үтір жылжытамыз немесе тағы да біз ә, варианттар тауып көрейікші бар ма басқа варианттар басқа варианттар ұм, басқа вариант жоқ қалғандар келмейді иә демек осы ғана болады ары қарай берілген санды стандарт түрде жазыңыз дейді яғни мына санды стандарт түрде жазуымыз керек ол үшін бір екі үш төрт бес алты жеті сегіз тоғыз он бұны біз он үтір жылжыды ғой жетіде жеті мың бір жүз он алты иә жетіде жеті жүз он алты то есть көбейту онның неше дәрежесі қайтадан санаймыз бір екі үш төрт бес алты жеті сегіз тоғыз он он үтір жылжыттым ба демек минус он дәрежесі болады деген сөз ондай бізде вариант бар ма бар с болады деген сөз болды үтір неше үтір жыртасыз сонша дәреже жазылады деген сөз келесі берілген санды стандарт түрде жазыңыз дейді яғни мына санды стандарт түрде жазуымыз керек жеті жарымға келтіруіміз керек екен бір үтір екі үтір жылжиды иә демек жетіде бес отыз үш түр жылжыттық па көбейту онның минус екі неге минус өйткені кіші сан ғой мынау өте кішкентай сан түрді алдынан жылжыттық та сол үшін минус екі дәреже деген бізде бар ма ондай бар екен ол тек қана е болады деген сөз ары қарай кеттік стандарт түрде жазылған санды қарапайым сан түрінде жазыңыз дейді қарапайым сан түрінде жазыңыз яғни мына стандарт түрде жазған ғой біз оны қарапайым сан түрінде жазамыз демек қараңыздар үште э, елу төрт иә елу төрт көбейту онның жеті дәрежесі деген сөз міне қараңыздар жеті нөл жазамын бір екі үш төрт бес алты жеті нөл жазамын көбейткен осылай көбейтемін сол кезде бір екі төрт жазды ма демек екі нөл алып тастаймын сол кезде үш жүз елу төрт қалған нөлдер бір екі үш төрт бес нөл қалды ма бес нөл жазамын мынау кәдімгі қарапайым түрде жаздым осылай болады екен осындай жауап бар ма қараңыздар бес нөл болу керек та бір екі үш төрт бес алты жеті болмайды бір екі үш төрт бес алты болмайды мынау бізде үш нөл болмайды бір екі үш төрт болмайды бір екі үш төрт бес болады демек тек қана а болады Э, стандарт түрде жазылған санды қарапайым сан түрінде жазыңыз иә бұл да солай міне қараңыздар да 385 көбейту 10-ның 10 дәрежесі иә демек 6-да бұны бүйтіп жазсам бола ма қараңыздар ә, үтір жыртам 1 2 3 түр жыртам демек 6385 көбейту 10-ның минус 3-і көбейту 10-ның 10 дәрежесін жазам на екеуі плюс минус қысқарады сол кезде 6385 көбейту 10-ның 7 дәрежесі қалады бұл деген сөз 6385-тен кейін 701-2-3-4-5-6-7 ол бізде қайсысы болады мына еден басайық 1 2 3 4 5 6 мынау болмайды 1 2 3 4 5 6 7 мынау бізде 7 0 болды болады с 1 2 3 4 5 6 7 8 болмайды 1 2 3 4 5 болмайды 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. бұл да болмайды тек қана д варианты болады деген сөз ары қарай кеттік стандарт түрде жазылған санды қарапайым сан түрінде жазыңыз дейді яғни қараңыздар жазып алайық 8 де 208 көбейту 10 дәрежесі бұны біз қарапайым түрінде жазуымыз керек демек мына жерден бір екі үш деп жылжытатын болсам сегіз мың екі жүз онның минус неше түр бір екі үш деп жылжыды ма үш көбейтемін онның жеті дәрежесі оң мен теріс қысқарған кезде 8208 көбейту онның э, төрт дәрежесі қалады екен да бұл деген сөз так ары қарай жалғастырамыз мына жерде ә, бұны біз бүйтеміз иә сегіз мың екі жүз сегіз артына бір екі үш төрт нөл жалғаймыз өйткені онның төрт дәрежесі болып тұр ол қайсысы болады міне бір екі үш төрт тек қана е болады стандарт түрінде жазылған санды қарапайым сан түрінде жазыңыз дейді иә бұл жерде солай істейміз қараңыздар алтыда екі жүз жиырма бір көбейту онның он дәрежесі тең бұны мен қараңдар бір екі үш түр жылжыттым ба демек алты мың екі жүз жиырма бір көбейту онның минус үш дәреже жылжыды көбейтім онның он дәрежесі екі қысқарған кезде алты мың екі жүз жиырма көбейту онның жеті дәрежесі бұл деген сөз алты артында бір екі үш төрт бес алты жеті нөл бар деген сөз да 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 мұна болмайды. 1, 2, 3, 4, 5, 6 бұл да болмайды. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Сы болады деген сізді. 7 нөл, ә? Міне. 3, 3, 7 нөл. Тек қана сы болады. Арғарай, берілген шаманы метр секундқа айналдырыңыз дейді. Ә, жылдамдықты өлшен бірлігі, жылдамдықтың берілгені в өлшен бірлігі метр бөлінген секундқа дейді. Демек, қараңыздар сіздер енді. 120 метр бөлінген минут. Бұны метр секунд қайналдыру үшін 120, 120 метр болып дейтек. Иә? Оны ештеңе несемез. Метр бөлінген бір минутта неше секунд бар? 60 секунд бар. Иә? Демек 0 мен 0 қысқарады, 12 мен 6 қысқарады. Сол кезде неше болады? 2 метр бөлінген секунд болады екен. Жауап осы ары қарай жетпіс алтыншы есеп берілген шаманы метр секундқа айналдырыңыз километр бөлінген минут қырық бес километр бөлінген минут айналдыру үшін 45-тің өзін жазамын 1 километрде көбейтемін 1000 метр бар 1000-ға көбейтемін бөлемін астында 1 минутта 60 секунд бар 60-ға бөлемін демек қараңыздар бұл 45 мүн деген сөз ғой бізде калькуляторларыңыз болса алып қарасаңыздар болады яғни 45 ді бөлемін алып шыға. сол кезде 750 750 750 метр бөлінген секунд болады деген сөз ондай бізде жауап бар ма қарап көріңіздер 45 бес километр жеті жүз метр секунд мына жерде варианттарды қарайтын болсақ ондай вариант жоқ бұл жерде қате кеткен бұндай қателіктер болады деп сол үшін жауап мынау себебі ереже осындай бір ережемен шығарамыз келесі берілген шаманы метр секундқа айналдырып жазыңыз демек 420-ны көбейтемін бірге өйткені бір метрде бір метр бар бөлемін алпысқа өйткені бір минутта алпыс секунд бар иә төрт жүз жиырманы бөлемін алпысқа деген сөз ол бізге нешеге тең болады э, жеті метр бөлінген секундқа тең бұл жылдамдық осылай ары қарай ары қарай осы жерден тоқтаймыз құрметті біздің э, оқырмандар каналымызға тіркелушілер зейін қойып тыңдағандарыңызға рахмет жалпы э, осы бір бүгінгі тақырыбымыз сіздер үшін пайдалы болды деген сенімдеміз яғни өлшем бірліктер ә, қарапайым сандарды нақ сандарға келтіру деген сияқты негізгі физиканың негізгі заңдылықтарына тоқталды. біз физика сабағын өз өткенде айтқандарымыздай сіздерге осындай форматта енді үйрететін боламыз мүмкіндігіміз келгенше дәптерге түртіп түсінбеген жерін сұрап алыңыздар және де сұрақтарыңыз болса осы видеоның астында өзіміздің арнайы каналдарымызды немесе телефон нөмірімізді қалдырамыз сол жерден сұрай аласыздар келесі сабақта жолыққанша сау болыңыздар